Je hebt gelijk. Een bayonet. Ah! Nee! What the fuck? Well, dat was embarrassing. Het is wel niet geladen nu. je? Je hebt geen kogels. Wat? Waar dat huis staat. Ik daar nog zitten trouwens. Niet verbaasd als ze hierin zijn gepusht. way. Dat, dat, is, dat, is, dat is dus wat de game nu geworden is, Danny. Je komt mensen tegen je in, dus je gooit dat ding in de lucht en je gaat naar ze zoeken. Zo van, it means. Looks like, oh, yeah, the clubs. Bruh. Man, ze hebben alweer zo'n ding. Ding vliegt daar. Kerel. Maar nee, klopt. Ik weet inderdaad niet was. Oké okay, dan. So my buddy and I just wasted 15 minutes trying to fight a solo with four beetles. Yay! And all he did was hide and run away. And that is so far all I've seen what people do with them. They could probably be useful in trios, but in trios it's just annoying to deal with people using them. They just hide, run away, and just annoy you. Well, I rather have people camp, so yeah, that's that. If you watched uh, this far, just uh, subscribe for more videos. If I ever decide to make some, because, well, yeah.